Alloh o'g'il farzand bilan siylagan. Ismini Muhammad Sodiq qo'ydik. Hazratga merosxo'r bo'lsin. Hazratga izdosh bo'lsin. To'g'ri, u Muhammad Sodiq bo'lish uchun men Muhammad Yusuf bo'la olmayman. U hazratchalik ahli ilm emasman, lekin Alloh ko'rguvchi, bilguvchi zot. Qurbim, aqlim imkoniyatim yetgancha o'g'limga to'g'ri yo'l ko'rsatishga o'zim to'g'ri bo'lishga xatolarni tuzatishga harakat qilaman olloh qancha umr bergan bilmayman jon omonat vaqti kelib topshirganimizda o'g'limga aytadigan bitta gapim bor nasihatim o'g'lim man kitob yozib qo'yganman o'sha kitobimni orqasiga o'g'limga shu jumlalarni yozib qo'yganman yoki muhammad sodiq bo'l yoki muhammadga sodiq bo'l ya'ni hayotingdan o'g'lim mayli olloh senga qanaqa qobiliyat bergani o'sha qobiliyatda ket lekin mani xohishim agar otam mani kim bo'lishimni xohlaydi degan savol qiziq bo'lsa hazratchalik ahli ilm bo'l adashganlarni ilmsizlarni ma'rifatga to'g'ri yo'naltirishga sababchi bo'l xalq sevgan xalq hurmat qilgan doim eslaganda ko'ziga olim inson keladigan samimiy inson keladigan insoni bo'lgan ummatni bitta o'g'loni bo'lgan agar bo'la olmasa hech bo'lmasa payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamga sodiq bo'l ularga xiyonat qilma ular aytganlarini qil sunnatlariga amal qil hech bo'lmasa biz qiyomatda solih farzand shafoati bilan alloh rahmatiga erisharmiz balki osmondagi bolalar